Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. İran texniki tərəqqinin elə bir səviyyəsindədir ki, hava hücumundan müdafiə avadanlıqlarının ixrac edə bilir. Report Sputnik Ermənistana istinadən xəbər verir ki, bunu İran ordusunun hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin komandanı Əliza Səbahi Fərd deyib. Onun sözlərinə görə əvvəllər İranda hava hücumundan müdafiə texnikası az idi və ölkə bu məsələdə tamamilə əcnəbilərdən asılı idi. Amma indi vəziyyət xeyli dəyişib. Qeyd olunub ki, son illər İran xarici sanksiyalara baxmayaraq daxili hərbi sənaye kompleksinin inkişafı istiqamətində addımlar atır. 2022-ci ilin noyabrında təkmilləşdirilmiş uzaq mənzilli Bavir 373 Zenit raketi kompleksinin təqdimatı olub. Baver 373 hava hücumundan müdafiə sistemində hədəf aşkarlama məsafəsi 350 kilometrdən 450 kilometrə qədər yüksəldilib. Sayat B-4 raketinin uçuş məsafəsi və döyüş hündürlüyü müvafiq olaraq 200 kilometrdən 300 kilometrə və 27 kilometrdən 32 kilometrə yüksəldilib.